Всем привет, это сайт drupalbook.ru и в этом видео я хотел бы вам рассказать про модуль Layout Builder. Это модуль конструктор, он позволяет создавать страницы, редактировать ваш контент-тип, редактировать его вывод. Вы можете добавлять колонки для вашего контент-типа, при этом вам не нужно знать ни CSS, ни HTML. Вы можете все это делать через админку. Layout Builder предоставляет интерфейс для работы с шаблонами, с лейаутами – и давайте сейчас сразу начнем это делать. Но перед тем, как разбираться с Layout Builder, я хотел вам рассказать о компании The Wolves. Компания The Wolves Development предлагает качественные услуги IT-аутсорсинга и аутстаффинга по всему миру. Их главная специализация – это веб-разработка на CMS эм Drupal, а также фронтенд разработка. Сотрудничая с The Wolves Development, вы получаете возможность работать там, где вам комфортно, расти профессионально, занимаясь любимым делом – если у вас есть свежие идеи, вы готовы развиваться на перспективных и интересных проектах, совершенствовать свои навыки, то самое время действовать. Сейчас ZWools ищет Drupal разработчика к себе в компанию. Я оставлю ссылку на вакансию под описанием к этому видео. Если у вас есть опыт разработки под Drupal 8, фронтенда под Angular, то я рекомендую вам написать в эту компанию и попробовать поработать в них. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к Layout Builder. Я создал контент тип Ads, объявление. Добавил в него поля, цену, картинку, описание. Я добавил еще одно Special Offer поле. Мы будем его использовать, чтобы переставлять его в различные места, регионы, layout билдера. Мы будем его представлять в колонке, будем представлять его в футер. Ну, в общем, будем играться с лейаутами layout builder. Также я создал два объявления уже. Забил какую-то текстовую информацию тестовую. Сейчас вы видите, что все поля у нас идут в столбик, как это обычно происходит с обычными блоками. Мы не задаем никакой верстки, и все поля выстраиваются в столбик. Теперь давайте зайдем в модуль и включим Layout Builder. Сейчас, возможно, он еще в экспериментальной версии, может быть, он разрабатывается еще активно но его вы можете уже использовать, в принципе, даже на небольших проектах в продакшене. Также давайте Field Layout включим модуль. Этот модуль очень похож на Display Suite, он выполняет те же самые функции. Он очень сильно даже подхож на Display Suite Node в седьмом Drupal, но у него есть одна особенность, которую мы рассмотрим позже. Он позволяет переопределять отдельный layout для каждой ноды. Не так, как это было в Display DisplaySuite, когда вы переопределяли для всего контент-типа. Сразу после того, как мы включили Layout Builder, переходим в Manage Display. У нас уже включен Use Layout Builder. Давайте еще добавим, чтобы каждая нода могла быть кастомизирована отдельно под каждый layout. Отлично. Теперь можно перейти в Manage Layout и поуправлять нашим видом, как это будет выглядеть. Вы можете добавлять блоки в любом месте, можете добавить кастомные блоки для каждого контент-типа. Например, вы можете вывести через Use какую-то дополнительную информацию, слайд-шоу, например. Можете вывести дополнительное объявление, похожее объявление, например, и вывести его отдельно в колонке с помощью этих блоков. Давайте нажмем на Add Section и выберем, как будет у нас выглядеть наш шаблон. Для объявления, наверное, проще всего выбрать двухколоночный обычный. А если у вас картинки маленькие, то, например, можно выбрать и трехколоночный. Слева будет, например, э, слева будет картинка, посередине будет описание и справа цена. Ну, давайте начнем с обычного двухколоночного. Итак, вы можете просто перетаскивать нужный вам элемент в нужную вам колонку. Давайте цену берем в правую колонку. Описание перекинем под цену, футер. Немного непривычно управлять layout билдером, но в принципе, я думаю, со временем. Единственное, довольно тяжело перетаскивать пока что Немного неудобно перетаскивать блоки Layout Build, потому что очень огромный текста, по крайней мере сейчас. Но, ну, возможно, в будущем это поправят. Давайте сейчас Special Offer добавим. Верхний регион, самый верхний. Немного непонятно, как это сделать. В левую колонку мы добавим, добавим картинку. А также seller name. Мы добавим там же, где у нас цена. Можно, например, поменять местами поля. Xenophone. Ну и ссылки дополнительные для вывода, например, комментариев. Поместим вниз. Давайте после. После description. Сохраняем. Нажимаем Save Layout. И теперь давайте посмотрим, как выглядит наше объявление. Вот видите, что мы поставили картинку слева, три поля вывели с правой колонки, Special Offer мы поставили вверху, и Description и Links мы вывели снизу. Ну, комментариев у нас нет, поэтому у нас и Links тоже не вводится. И второе объявление также вводится по такому же шаблону. Теперь давайте перейдем во вкладку Layout и для второго объявления чуть-чуть поменяем наш вывод. Возьмем, например, Special Offer и переместим его вот сюда, вниз, в правую колонку. Сохраняем. И таким образом мы отдельно изменили плейаут для отдельной ноды. То есть весь контент-тип, все остальные ноды этого контент-типа будут отображаться по тому layout, который мы сделали в Manage Display для всех нод этого контент-типа. А ту конкретную, которую мы определили, мы можем создавать по отдельному лайауту. Это, собственно, чем отличается Layout Builder от DisplaySuite, который был раньше. Это гораздо удобнее. Возможно, сейчас выглядит немножко странно, что ровные блоки, их очень тяжело выставлять, но, возможно, в будущем это пофиксят или уже пофиксили. И теперь это, может быть, стало гораздо удобнее. На этом все. Спасибо за внимание. Это был короткий вводный урок Layout Builder.